नमस्कार घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं अर्जुन राठौर आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर के जानी मानी हस्ती कल्याण जैन साहब कल्याण जैन साहब इंदौर के सांसद रहे हैं विधायक रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी आंदोलन से आप जुड़े रहे हैं समाजवादी पार्टी में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और दादा के साथ एक कहानी यह भी जुड़ी हुई है कि दादा जब विधानसभा में विधायक के रूप में वहां पर शपथ लेने के लिए गए तो उस समय जो शपथ के लिए जो जो मजमून दिया जा रहा था वो संभवतः अंग्रेजी में था तो दादा ने उसका विरोध करते हुए पहली बार वहां पर उसका विरोध किया और उसके बाद उसे हिंदी में देने की परंपरा शुरू हुई शायद हो सकता दादा इससे जुड़ी हुई एक और कहानी आप बताएं पर मेरा ऐसा कहना है कि दादा का जो इतिहास रहा है इंदौर में दादा ने आम आदमी के हित में आम दुकानदारों के हित में आम मजदूरों के हित में रिक्शा चालकों के हित में शहर के पूरे मजदूर वर्ग के हित में जो आंदोलन चलाए वो एक मिसाल बन गए हैं दादा ने सभी निचले तबके के जो खेतीहर मजदूर से लेकर जो ठेला वाले थे जो फुटपाथ पर काम करने वाले थे सभी को संगठित किया और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी दादा आज हमारे साथ घमासान डॉट कॉम में मौजूद है ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हाल ही में दादा ने एक सब्सिडी का विकल्प एक पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन पिछले दिनों एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार द्वारा किया गया था सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस पुस्तक में दादा ने क्या कहने की कोशिश की है इस पुस्तक में प्रमुख जो बात लिखी है वो हिंदुस्तान के 90 प्रतिशत गरीब जनता के हित की बात लिखी हुई है आज हिंदुस्तान की सरकार जो बजट बनाती है लगभग आज सत्ताईस लाख करोड़ रुपए का है लेकिन सत्ताईस लाख करोड़ के अंदर करीब पाँच छः लाख करोड़ रुपया तो सब्सिडी के अंदर रियायतों के अंदर छूटों के अंदर छात्रवृत्ति के अंदर फसल बीमा के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के अंदर ऐसे कई मदों के अंदर खर्च करती जो कि उत्पादक नहीं है अनुत्पादक कार्य है मेरा ये कहना है कि तमाम अनुत्पादक खर्च खत्म करके जो गरीबों को हम खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं किसानों को हम खाद्य सुरक्षा ये खाद्य सुरक्षा देते हैं उसकी बजाय आपको सबसे ज़्यादा रोजगार गारंटी अनिवार्य देना चाहिए संवैधानिक देना चाहिए और मैंने उसमें तथ्यों के साथ लिखा है कि हरेक निर्धन परिवार को हर भूखे को हर बेरोजगार को आप 100 दिन से 120 तक रोजगार दे सकते हैं और कम से कम 160, 70, 180, 200 रुपये रोज प्रतिदिन दे सकते हैं जो आज जो किस गरीब को फायदा होता है खाद्यान्न के सस्ते के कारण या कापी पेंसिल ये बच्चों को जो मिलती वो हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा नहीं मिलती है मेरा सुझाव है कि ये सब बंद करो और उसको रोज़गार गारंटी दो ये जो सब्सिडी होती है इंसान को बेईमान बनाती है लालची बनाती है कामचोर बनाती है लापरवाह बनाती है और भ्रष्टाचार का कारण बनता है सब्सिडी का फायदा हितग्राही को कम मिलता है मध्यस्थ लोगों को ज़्यादा मिलता है कंट्रोल के दुकानदार करोड़पति हो गए और गरीब वहाँ का वहीं गरीब रहा अगर उनको रोज़गार दिया जाता और रोज़गार से उनको प्रोत्साहन मिलता तो शायद वो ज़्यादा तरक्की करते बनस्बत जो आज हालत है और आज खाद्यान्न में कम से कम एक लाख सत्तर हज़ार करोड़ रुपया खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर है करीब सत्तर हज़ार करोड़ खाद के अंदर है करीब तीस पैंतीस हज़ार करोड़ मिट्टी का तेल और गैस की टंकी और गैस के अंदर है तो ये सब बंद करो सब अपने फसल बीमा जिसको कराना वो कराए फसल बीमा में निजी कंपनियों को दे रहे हैं बेकार जाता है वो मिलता है नहीं मिलता है ये हालत है कि जब तक व्यक्ति को अपने पास के पैसे से खर्च करने की आदत नहीं पड़ेगी जब तक वो उस चीज़ को संभाल के अवेयर के नहीं रखेगा उदाहरण स्वरूप उज्ज्वला योजना में गैस की टंकियाँ दी पंद्रह प्रतिशत लोग गैस भरवाते हैं पिचासी प्रतिशत खाली पड़ी हुई है वही पुराना जलाकर चाहे वो पत्ते चलाए लकड़ी जलाए कंडे जलाए उससे ही अपना खाना बनाते हैं तो मेरा कहने का तात्पर्य कि आप रोजगार गारंटी दीजिए साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा अभी जरूर है निःशुल्क शिक्षा एक से आठ तक लेकिन सरकारी स्कूल में है और सरकारी स्कूल के अंदर बंधन नहीं है कि वो एक किलोमीटर के अंदर है डेढ़ किलोमीटर के अंदर है निजी स्कूलों में बंधन नहीं है कोई एक किलोमीटर के अंदर है पहली से पाँचवीं कक्षा के बच्चे दस दस बीस बीस किलोमीटर दूर जाते हैं माता पिता को हमेशा डर रहता है कि बच्चे को कुछ हो नहीं जाए और रात दिन अपन घटनाएं देखते हैं तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा घर के पास मिले अनिवार्य के साथ साथ घर के पास मिले समान शिक्षा हो उसी प्रकार चिकित्सा घर के पास हो आज मान लीजिए सास के अस्पताल है अगर एक बीमार पड़ जाता है परिवार का सदस्य तो उस सास के अस्पताल में जाने के उसको एक दिन खराब हो जाता दूर रहता है जाना चक्कर लगाना आना उसमें उसको एक दिन की छुट्टी लेना पड़ती है अगर घर के प्लास मोहल्ला क्लिनिक हो एक किलोमीटर अं- अंदर हो तो खांसी बुखार जुकाम जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वहाँ पर उसका इलाज हो सकता है उसका एक दिन की नागा नहीं जाती ये दुनिया के मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो विकसित मुल्क है विकास का मतलब अभी लोग समझते ही नहीं है विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हवाई अड्डे हों हवाई जहाज हो सी प्लेन हो बुलेट ट्रेन हो मोटर कार हो आठ लेन की सड़क हो विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बना रखी है और उसमें सबसे पहला होता है औसत आयु आपकी उम्र कितनी है हिंदुस्तान की औसत आयु क्या है और आयु काय से बढ़ती है शुद्ध पानी मिले पोषण अच्छा हो स्वास्थ्य सुविधा के लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो ये तमाम चीज़ों के ऊपर उम्र बढ़ती जाती है दूसरा होता है कितनी आपका शिक्षा का जीवन औसत वर्ष बच्चों का, का स्कूल में रहा है और ड्राफ कितने बच्चे ले लेते हैं तीसरा होता है रहन सहन का स्तर औसता है ये तीन चीज़ों से मापदंड होता है विकास का हमारे यहाँ मापदंड का मतलब मेट्रो लेते हैं फ्लाई ओवर ब्रिज लेते हैं सी प्लेन लेते हैं हवाई अड्डे लेते हैं मोटर कार ये बिल्कुल नहीं है आज अगर ये होता तो अमेरिका प्रथम होता मानव विकास में नंबर एक है नॉर्वे स्वीडन ऑस्ट्रेलिया जर्मनी है पांचवा अमेरिका है तेरहवा और भारत है एक सौ देशों में एक सौ नंबर ये जितना बोलते हैं हम सबका साथ सबका विकास सबका साथ और सबका विकास होगा शिक्षा से चिकित्सा की सुविधा से और अच्छे पोषण से जीवन स्तर सुविधा छठी अर्थव्यवस्था अरे आबादी 135 करोड़ की इसलिए छठी अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति क्या है प्रति व्यक्ति तो हम एक लाख पंद्रह हजार रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी भारत अपने अमेरिका में इकतीस हजार डॉलर तो कई चीज़ें हैं उसके बारे में अर्थ का प्रबंध बिल्कुल नहीं है न नेता अपवाद स्वरूप समझते हैं और नौकरशाह भी अपवाद सा समझते सबको अपना स्वार्थ रहता है और जब तक अर्थ प्रबंध नहीं होगा भारत तरक्की कर नहीं सकता भारत में सुधार हो नहीं सकता अर्थ प्रबंध यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी मैं मजाक में कहता हूँ वो वो ये गोखले इंस्टीट्यूट के एक प्राचार्य गोखले साहब हुए पूना तो के उन्होंने कहा था कि हम जरूर व्यापार प्रबंध पढ़ाते हैं हमारे यहाँ प्रवेश भी मुश्किल से मिलता है लेकिन अगर प्रबंध सीखना हो तो बनिए से सीखो बनिए का मतलब जो व्यापार करता हिंदुस्तान के अंदर कभी प्रबंध के ऊपर बनियों की सलाह ली नहीं गई है मध्यम वर्गीय जैसे जी एस टी है सरलीकरण नहीं इतना पेचीदा है कि दुनिया में कहीं इतना पेचीदा नहीं है एक दर दो दर अधिकतम तीन दर हमारे यहाँ सात आठ दर है और पेचीदा इतने कैसे बन और चोरी करने के इतने रास्ते हैं कैसे मैंने उस किताब में सुझाव भी दिया है कर शरीर कर दृष्टि कैसे हो सकता है कई चीज़ें उसमें दे शराबबंदी का दे रखा न्याय व्यवस्था दे सकते और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के पिछड़ेपन का कारण है कारण हम्म, है तो वो ये है कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या हमारे यहाँ पर हमेशा कम रही है छः करोड़ है अब तो तीन करोड़ कर दी अभी इस बजट के अंदर तीन करोड़ लोग हैं दुनिया में अमेरिका में है तिरयालीस प्रतिशत आयकर दाता ऑस्ट्रेलिया में पचास प्रतिशत ज़्यादा आयकर दाता चीन में है तीस करोड़ आयकर दाता और हमारे यहाँ तीन करोड़ आयकर दाता रहेगा आयकर दाताओं की संख्या बढ़ाओ आय जिसकी होती है उसी से तो अपन आयकर लेते हैं हर किसी से आयकर थोड़ी लेते हैं अपन आय नहीं बढ़ाएंगे आज हिंदुस्तान दुनिया के मुल्कों में बहुत पिछड़ा हुआ है इस रूप में पिछड़ा हुआ कि कर राजस्व बहुत कम आता है इतना कम आता है कि जो ब्राज़ील लोग वहाँ छब्बीस प्रतिशत अमेरिका अट्ठाईस प्रतिशत कई मुल्कों में हमारे यहाँ पर सोलह पंद्रह प्रतिशत का राजस्व आता तो कैसे आप लोगों को सुख दोगे सुविधा दोगे पोषण अच्छा दोगे रहन सहन स्तर सुधारोगे शिक्षा अच्छी दोगे स्वास्थ्य सुविधाएं आप उनको उपलब्ध कराओगे तो जैसा मैं बता रहा था व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या बढ़ाना चाहिए कम से कम यहाँ पर 20 करोड़ आयकर दाता होना चाहिए जो आज तीन करोड़ बीस करोड़ आयकर दाता बनाएंगे कर राजस्व ज़्यादा आएगा तो हम शिक्षा चिकित्सा के अंदर खर्च ज़्यादा कर सकेंगे लोगों को रोजगार की गारंटी दे सकेंगे मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कम से कम जो मेरे सुझाव के अनुसार एक बेरोजगार नहीं रहेगा कोई भीख मांगना अपराध गिना जाएगा भीख मांगेगा नहीं और निर्धन परिवार को जो पाँच हज़ार रुपये महीने से कम कमाते हैं अन्य धंधों से अन्य काम से उनके पति पत्नी दोनों को रोजगार मिलेगा करीब 20 से चालीस हजार रुपया प्रति वर्ष उसको 100 दिन के अंदर आय हो जाएगी बाकी दिनों में वो अन्य काम कर सकता लेकिन 100 दिन उसको काम सरकार देगी अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी का भत्ता देगी यानी उसको गारंटी रहेगी कि मुझे बीस हजार रुपये और गांव के अंदर एक रुपये में जो काम होता शहर के अंदर तीन रुपया खर्च होता है तो गांव में खर्च बहुत कम होता है तो गांव के लोगों को शहर में ना आना पड़े गांव में रहे वो चाहते हैं गांव में रहना लेकिन वो इसलिए आते हैं कि उनको वहाँ काम नहीं है सारे छोटे धंधे खत्म हो गए छोटे छोटे जो रोजगार मिलते थे वो खत्म हो गए सब शहरीकरण बढ़ता जा रहा और शहर की जो समस्या वो अलग है वो अपन सब समझते हैं तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने उस किताब के अंदर लिखा हुआ अच्छी तरह से आप चिकित्सा दे सकते हो अभी मैंने सोचा उसके अंदर लिखा है रेलवे के हॉस्पिटल है रेलवे में वहाँ पर सिर्फ रेलवे कर्मचारी पूर्व कर्मचारियों का इलाज होता है खर्च होता है खाली पड़े रहते हैं डॉक्टर बैठे रहते हैं अगर उनको दूसरों के लिए भी खोल दो बिजली विभाग का है नगर निगम का है आपके केंद्रीय कर्मचारियों का अस्पताल है आपके राज्य सरकार कर्मचारियों का अस्पताल है बीमा अस्पताल इन सबका एक विलय हो जाना चाहिए और एक राज्य सरकारों के द्वारा चलना चाहिए अर्थ प्रबंध नाम की चीज ही नहीं है इकतीस सौ करोड़ रुपया खर्च करते हैं रेलवे वाले सड़सठ लाख एक करोड़ के ऊपर हो गया पाँच हजार करोड़ अगर एक सौ करोड़ लो तो पाँच लाख करोड़ हमारे यहाँ खर्च होता है पौने दो लाख करोड़ भी खर्च नहीं होता है इस स्वास्थ्य के अंदर कहने का तात्पर्य अर्थ प्रबंध नाम की चीज नहीं है और मैं हमेशा से आज से नहीं 1980 से मैं सुझाव देता आ रहा हूँ कि आप अर्थ प्रबंध करो अर्थ प्रबंध ही हिंदुस्तान को तरक्की की ओर ले जा सकता है और एक एक चीज़ फैक्ट्स और फिगर के साथ लिखा मैंने कर्म साढ़े चार हजार रुपया प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए और अस्पताल और स्कूल भवन बनाने के लिए ऐसे साढ़े चार हजार करोड़ रुपये साढ़े चार हजार रुपया प्रति व्यक्ति अर्थात छः लाख करोड़ रुपया आप राज्य सरकारों को दे सकते हो केंद्र की सरकार आसानी से कुछ आय बढ़ा के और कुछ सब्सिडी ख़त्म करके रियायतें ख़त्म करके छूटे ख़त्म करके छूटे हैं पचास हजार रुपये ब्याज छूट अरे उनके भूखे मर रहा है भूखे मरने वाले को रोटी दो भूखे मरने वाले को रोटी दो सबसे पहले रहने का कपड़ा दो भूखे व्यक्तियों को अपने कपड़ा दो ताकि ठंड से न मर सके कुछ सोच नहीं है कुछ सोच नहीं है और सिर्फ बुलेट ट्रेन <laughs> स्मार्ट सिटी क्या है ये सिर्फ सौ में से पाँच दस प्रतिशत लोगों